Recordade, hoxe no campo de Subuqueiro ás nove, para coller as lamentadas e ir á acampada. Ai, que fai fulanito no grupo? Este mellor que non veña, que ten unha pluma... Si, sí, ó, viste como unha muller. Si, sí, o outro día levaba os mesmos pantalóns que a min. Eso, que non veña. Mira, xa estou farto de todos, que lles den Se non queren que vaya ao Samaín, está ben, pero non irei a ningún sitio máis. Desaparecido o neno de 13 anos esta noite de Samaín. Rógase máxima difusión para que apareza. Non sei se vos enterastes, pero está saindo na prensa e na radio que seica que fulanito desapareceu. Estou flipando, o sea, que ora por non deixalo vir, monte este follón. Eu penso que se agocha porque se deu conta de que ca pluma que ten dá vergoña. Fixo, e que vai a cabicha. Xa pasaron seis non seis dende que anunciamos por primeira vez a desaparición de fulanito García na noite de Samaín. E con isto aínda non se atoparon rastros do seu corpo, nin sinais de que poida seguir con vida, nin tampouco o seu teléfono móvil ou pistas. Outro ano máis vou organizar a acampada na miña horta. Que ides vir? Conta comigo. Eu vou, pero este ano levarei repelente para os bichos, eh? ¿Qué coño fue este los grupos? Hostia, pero este no ha desaparecido. ¿Qué? Pero cómo es que este nos envió un mensaje? ¿Qué acaba de pasar?

Sí, eso. Dijo que fue eso. E veña, a organizar a acampada. Machiño, sé qué que ¿no? Ya, espera, que estas piquetas pesan moito. E El decides qual era o marico. ocurrió una idea. ¿Qué pasa? Este ano, en vez de ir ás casas a por doces e da acampada, por que non vamos ao cementerio coas linternas? De noite, to le aches. Non pasa nada, muñer. Bueno, vale, pero pouco tempo, eh? E despois volvemos á tienda. Que va, muñer, si vai ser divertido. Xogamos á bandeira. Eu casi que diría de irnos xa pa a tenda, eh? Non, me... non, muller, non. Imos xogar co bachiño no equipo. E, e non, non vedes esas luces. E, non, non oides esos pasos. E, sí, tamén oido pasos. Sí, eu tamén. Que va, han de ser rapaces como nós que andan a xogar cas lanternas. Sí, seguro que é iso. Sí, iso, pero non son moitas luces para ser sonegos. E non están cantando. parecen os cantos de cando vou con miña abuela a misa. Eh, mellor marchamos, non? Non, muller, non. Vamos a investigar. Parecen fantasmas. É que levan a rastro. As luces son velas e o que levan semella un neno. Semella fulanito. É que sí, son eu. E eh, pola vosa culpa estou aquí. Pola vosa culpa estou aquí. Pola vosa culpa estou aquí.